كافرين ayat 43 40 sampai 43 surah An-Naml kita sambung daripada uh, kisah yang masih lagi kita bicara hubungnya dengan Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis dekat-dekat nak habis dah ni orang yang bijak sana di kalangan uh, eh, orang yang duduk bersama dengan Nabi Sulaiman dia royak katanya berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah Allah Alam saya dah tengok dalam tafsir dia tak ada ayat panjang siapa ni orang yang reti ha kitab Allah tapi dia cerita pandok-pandok katanya orang itulah orang yang duk menulis kepada Nabi Sulaiman dia panggil Asif Asifu kitabillah wali Sulaiman orang yang duk tulis kitab Allah kepada Nabi Sulaiman ataupun juru leka lah kacak mudah-mudah tapi wallahu alam setakat mana dia ni Siapa siapakah dia sanggup katanya dia nak boleh nak pergi ambil istana raja Balqis ha, duduk di Yaman tu mari letak di Palestin depan Nabi Sulaiman belum pada Nabi Sulaiman kelik mata nak ayat katanya cuk cuk sapah lalu dah Sedangkan jin ifrit belum pada ni ayat ayat 39. Jin ifrit lo ayat katanya, aku sanggup nak pergi ambil istana mari letak di hadapan mung hei Sulaiman belum pada mung bangun daripada khisi kerajaan. Dalam tafsir ayat katanya Nabi Sulaiman ni duduk belum pada yang nak bangun ni. Dia kena mesyuarat, dia kena tanya menanyo dia kena makan, minum dan sebagainya. Maknanya cuang wela tu panjang. Kalau nak kira dengan hak jin ifrit nak gi ambil istana mari letak depan cai wela nan pa somkuan. Tapi orang yang Allah Taala royak qala allazi indahu ilmun minal kitab. Siapa dia? Orang lelaki seorang yang adanya ilmu daripada kitab Allah Taala ni yang boleh ambil istana dalam sekelip mata mari duduk depan. lah, ahli-ahli tafsir katanya boleh jadi seorang itu Allah Taala beri fisik kepada dia sehingga dia boleh bawa istana sungguh ataupun tak sungguh. Boleh jadi kepap yang dia ataupun istana sungguh mari duduk di hadapan wallahu alam dak. Dia katakan aku akan membawakannya maknanya bawa istana saat ni kepadamu dalam sekelip mata. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgah sana itu terletak tetap di sisinya. Nampak roh istana juguk besar. Duduk di hadapannya, berkatalah ia. Nabi Sulaiman kata, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku. Untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pun lagu tulah juga dak kita boleh gapa gapo kita kena ingat semua kebaik ke yang Allah Taala bagi kepada kita boleh jadi dia nak uji kita ataupun dia nak tahu katanya kita syukur ataupun kita tak syukur walaupun kita boleh benar hak tak ada secocok sangat dengan hati kita pun kita kena syukur kepada Allah ha ni kalau sekiranya kita tak syukur kepada Allah sebab banyak yang Allah bagi kepada kita boleh jadi kita tak terasa ataupun kita tak ada tak ada terlitah fikir katanya itu adalah satu nikmat yang Allah tak ada bagi. Apatah lagi Nabi Sulaiman yang nia ku amanut tamada tu hawi kepada dia. Boleh retoh tu retoh ni wak go tu buat gani tapi dia cai amnat nanti dia tak ada tubik sikit habuk daripada nok lu nok tang. Semua tu dia jalan mengikut perintah Allah Taala sungguh. tu dia sebut lagi. Sebenarnya dan sebenarnya sesiapa yang bersyukur maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Ini ha, lak tua pai yang seseorang itu apabila dia buat dia syukur maka alhamdulillah dia syukur kepada diri dia sendiri. Hak sebenarnya dia syukur kepada Allah dan faedah klik kepada diri dia. Tapi kalaulah dia tak syukur, Tuhan tak ada turun darajat walaupun sikit. Tapi Tuhan marah. Allah Taala firman uh, eh, Allah, uh, Nabi saw. sabda di dalam satu hadis, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tak syukur, tak terima kasih kepada manusia, maka orang itu sebenarnya dia tak terima kasih kepada Allah. Tengok kita sama-sama manusia lagi kena terima kasih. Nah, kena terima kasih. Perkataan yang kita sebut boleh katakan seluruh dunia ada belaka perkataan terima kasih. Saya pun tak tahu gak apa boleh orang sebut dalam bahasa Melayu tu terima kasih. Seolah-olah katanya nak nak nak we orang terima kasih kita kita kasih demo terimalah kasih kita ni ha begitu wallahu alam dah saya tak tahu ni bahasa Melayu buat apa boleh terima kasih tu dia tulis terima terima terima maknanya rab lepas tu kasih kasih ni maknanya cinta kasih ช่วยรับความรักของฉันด้วย Pak apa kata lagu tu wallahu alam dah. Dalam bahasa Sia khop kun khop jai. Dalam bahasa orang putih thank you ataupun thanks dengan bubuh s alif belakang. thanks so much. Ada. Ha, Dan bahasa Arab syukran yang mari dengan perkataan eh, syukran. Asal dia ashkurukum syukran ataupun ashkuruka syukran, ashkuruki syukran. Syukran tu duduk di maf'ulun bih. Dalam bahasa Cina sia-sia. Ha. Tu nak ayat katanya semua bahasa tu ada belaka terima kasih. Sebab tu kita kena banyak terima kasih kepada Allah dan sesama manusia. Alhamdulillah. Dah. Gapa lagi? Kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi amat pemurah. Masya-Allah. Ni kita apabila kita kenang jasa yang Allah Taala bagi kepada kita dah, kita mari mikir sikit ah, katanya Allah Taala bui banyak kepada kita nikmat ga tu nikmat ga ni oh kena syukur banyak Tuhan marah orang yang tak syukur. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi. Maha kaya. Padahal maha kaya ni bahasa Melayu dah. Tapi dia terjemuh lagi. Yakni tidak berhajak kepada kesyukuran sesiapa pun. Tuhan tak ada denok ni. Dan amat pemurah. Gapa tu? Yakni amat melimpah nikmatnya kepada sekalian hambanya sama ada yang bersyukur dan taat ataupun yang menderhaka dalam pada itu dalam pada itu ni naiwela diaukan naikana diaukan yang taat akan berulih balasan yang sebaik-baiknya dan yang mendurhaka pula akan ditimpa azab yang seburuk-buruknya wal iazubillah sebab tu kita kena pandai terima kasih nah terima kasih kepada Allah dan terima kasih sesama manusia Mari ayat yang ke-41 pula. Nabi Sulaiman berkata pula kepada orang-orangnya. Ha, ini belum pada saya nak baca ayat ni tak? Saya duk tengok dalam tafsir. Raja Balqis ni. Dia sejak daripada tok nenek dia lagi semuh matahari. Patu dalam istana dia ni. Dia adanya tiyeh. 390 tiyeh dia buat alik sebelah matahari naik dan alik sebelah matahari jatuh puluh, 390 390 hak ni bancakan daripada dia sendiri nak jadi semua orang hak duduk dalam istana ni semua hanya matahari jadi matahari ni dia naik tak serupa dalam rapi puluh hari bila matahari naik betul dengan tiye mano berarti dia hadap kepada tiye itulah dia sembah. Hari, hari, hari, hari, hari, hari. Lepas tu pagi sembah. Alif ta sembah pula. Ha sebab Nabi burung hut hud giduk tengok duk perhati pak tu giraingan kepada Nabi Sulaiman. Katanya, ada sekumpulan manusia duk semua matahari lepas tu duk suat mun pasang pasang dia lah pasang semua matahari pagi petai pagi petai Nabi Sulaiman pun awak lagu mana fikir eh tak ada arah tak ada jalan dah air dah kalau dia nak pergi dakwah ataupun nak pergi wayak kepada orang Hamada boleh jadi tak jaya sebab apa amnat sungsut pada waktu tu duduk di Raja Balqis itulah Nabi Sulaiman dia tuju kepada Raja Balqis Duitrong mung tinggallah sembah matahari marilah beribadat kepada Allah yang Allah mempunyai kuasa semua tiap-tiap perkara jangan bersyirik dengan Allah Taala jangan buat benda-benda yang tidak betul dengan ajari Allah ha, itulah Asa usul boleh Nabi Sulaiman Allah Taala royak di dalam ayat suratul namli ni iaitu nya nok kepada raja Balqis klik jadi beribadat kepada Allah walaupun zaman-zaman tok nenek dia lagi duk sembah matahari alhamdulillah sebab tu kita bila kita tengok orang-orang hak pasal ya jelinga dengan Islam ni hak dulu-dulu ya duk sembah gotu sembah gani ya katok habis ya bakar habis sebab apa ya dapat Islam dan dapat hidayah daripada Allah taala Lepas tu cerita yang Allah Ta'ala bubuh. Beberapa ayat yang sudah pun kita dengar. Belum pada ni. Siapa nak akhir ni kisah Nabi Sulaiman dengan Raja Balkis adalah menunjukkan bahawa orang tamada ni payah nak pergi dakwah pembesar. Kita hak ni boleh jadi kaedah tetap macam tu. Orang tamada seorang kadang-kadang tak nama tak ada. Tamneng tak ada. Duit tak ada. Boleh kau nak pergi jumpa dengan orang besar, nak pergi dakwah, nak pergi pelian sasana? Oh, susah. Dia kena guna orang pasal sama-sama tamneng dia. Nayuk sama nayuk, presiden sama presiden. Barulah kecek sedap. Ha, gitu. Inilah menunjukkan bahawa tamneng nanti ni kadang-kadang boleh tolong banyak dalam hal khijau Islam. Supo dengan saya misal ni, ya apa ni, jadi praden panjang sikit. Kalau misal katanya, benda ni ตอเลจายอก็ชวลิต้องใช้ตำแหน่งหรือว่าต้องใช้คนนี้บารุบจายออัลฮัมดุลิลละ kalau tak ada ตำแหน่ง ni susahlah sikit nak selesai kerja sasa kerja oh payah kadang-kadang dah kita kena guna orang politik kadang-kadang kena guna orang duduk dalam tำแหน่งสูงๆ mari tolong kadang-kadang orang kecek orang tำแหน่งtinggi-tinggi dia kecek 2 3 patah kita orang tamada tak ada tamneng buat reng kadang-kadang beratus kali dia tengok paham? buat buat buat tak tahu gitu tapi orang besar sama-sama orang besar ataupun orang besar lebih pada dia lagi mai duk raya mari sang lalu ha. jaya selalu tak ada kena duk picarana banyak tak ada kena duk atas surat banyak-banyak keping ini kadang kadang sekeping kadang-kadang dengan terosak ya haning sebab tu Raja Balqis pada waktu tu ia jadi mad'u. Mad'u ni makna apa? Orang yang diseru. Nabi Sulaiman penyeru iaitu nya dai. Raja lagi, nabi lagi. Ha tu. Alhamdulillah. Masuk di dalam ayat yang ke-41. Nabi Sulaiman berkata pula kepada orang-orangnya. Nampak katanya Raja Balqis ni ni kita kena ingat dah cerita dia Raja Balqis tak se masuk Islam tapi nak tawai bungum maknanya nak tawai hadiah kepada Nabi Sulaiman ikut Nabi Sulaiman nak banyak mana nak setahun sekali ke nak berapa lama sekali ikut nak tawai tapi tak se berime. maka Nabi Sulaiman rakyat kepada orang-orang dia ubahkanlah keadaan singgah sana itu supaya kita melihat adakah ia dapat mencapai pengetahuan yang sebenar untuk mengenal singgah sana itu atau ia termasuk dalam golongan yang tidak dapat mencapai pengetahuan yang demikian dengar lagu ni pasal tak faham dah penamalah tu hai royak ni gini Nabi Sulaiman royak kepada orang hijau dia dah istana raja Balkis mari depan dah Nabi Sulaiman ni dia tahu katanya satu hari Raja Balkis dia akan churn mari sini. Mari di Palestin. Lepas tu mari tengok pula. Tengok apa? Tengok istana Raja Balkis diri. Masa nak Raja Balkis tu baik daripada istana dia. Nabi Sulaiman suruh orang lagi ambil mari letak depan ni. Lepas tu Masya Allah sungguh bila Nabi Sulaiman eh, bila Raja Balqis mari duduk dalam perjalanan dia lah bila siapa apa Nabi Sulaiman tanya. Ha ni ayat yang ke-42 ni. Falamma ja'at qila aha ahakadha 'arsyuki Maka tak kala ia datang mengadap. Maknanya Raja Balqis mari dah jumpa dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cern, eh churn mari wallahu alam lah kita patut tak ada kena duk tanya pas mari dengan kereta ke apa nama nak ha, tu berapa hari ha, tu tak ada kena tanya tu hai royak ni tu hai royak oh, rekah-rekah nak jadi kita berimek sudah bila dat datang mengadak Nabi Sulaiman bertanya kepadanya serupa ini kau singgah sanamu ha tu Hei Balkis istana mung tengok ni serupa dengan istana mung. Raja Balkis tengok pak dia kata kan oh, ka'annahu asal dia ka'annahu huwa tapi bila kita baca wakah ka'annahu hu Raja Balkis jawab kata kan oh, boleh jadi inilah dia eh serupa dengan istana aku istana ada juga ke sini Hak aku duduk tu duduk di Yaman. Tapi di Palestin ada juga istana aku. Supo, bukan istana aku tak maknanya supo dengan istana aku. Ni nak ayat katanya bijaknya Nabi Sulaiman suruh orang pergi ambil istana Sutih lalu dah. Mari duduk di depan dalam istana dia di di Palestin. Masya-Allah. Ha ni cerita jenis pasal ni ni nak menjadi suatu perkara kalau kita fikir ngotak kita lừa chưa เป็นไปไม่ได้ istana sultan nak pergi akak kecuali dalam roye dalam roye tak apa lah dia buat gotu dia buat gani sebab efek buat dengan komputer gotu gani gotu mari jadi benar duduk lain cerak-cerak mari duduk sini berlaku gotu kadang-kadang 4 5 gambar mari duduk dalam gambar tu lah ni tak ada pelik tapi zaman dulu masya-Allah perkara ni memang berlaku sungguh Lepas tu dengan kuasa yang Allah Taala bagi kepada Nabi Sulaiman benda ni berlaku dan akhir sekali hak ni ayat lepas pada ni lah iaitu raja Balqis berime dengan Allah Taala mengikut siapa tu mengikut seruan Nabi Sulaiman alaihi salam nah kita sambung semula ayat yang ke-42 lepas tu siapa di ayat yang ke-44 insyaallah kita perhabis esok untuk nak masuk lepas pada ni cerita lain pula. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.